Merhaba arkadaşlar, burası Kartal Meydan. Ee, minibüs bekliyorum, hala gelmedi. Yalnız şöyle bir şey var, sabahları minibüse bindiğiniz zaman bomboş oluyor, yollarda rahat oluyor, basıp gidiyorlar tamam mı? Ama aynı minibüse öğle vakti ya da akşam bindiğinde o 5 dakikalık yol oluyor sana 50 dakikalık yol. Ben de bunu anlamıyorum. Ben de bunu anlamıyorum. Merhaba arkadaşlar, şu anda elimde Yunteng'in 1288 modelli selfie çubuğu var. Bence piyasadaki en iyi selfie çubuklarından bir tanesi. Şu anda kendimi çekiyorum. Aynı zamanda kendimi görebiliyorum. <laughs> tamam. Her neyse, neden bu selfie çubuğunu seçtim? Aynı zamanda monopod olabiliyor. Ee, 1232 santimetreye kadar uzayabiliyor. Ya 1.2 metrelik mesafeye kadar uzayabiliyor öyle söyleyelim. 42,5 ee, santim kapalı olduğunda. Aynı zamanda 1000 gram ağırlığa kadar destekleyebiliyor. Ee, kalkıp e, şu üst kısımdaki kıskaç mekanizmasıyla çalışan kafayı söküp kompakt makine ya da SLR bile takabiliyorsunuz. Yani monopod gibi kullanabiliyorsunuz dediğim gibi. Tabi e, tripodun alt kısmında bulunan bağlantı noktasına Ek ayaklı kalmanız gerekiyor. Birazcık şöyle dolaşalım. Burası bizim bahçemiz. Babamın arabası. Bahçe. Ceviz ağacımız falan var. Ceviz çırpıyoruz bazen. Ceviz yiyoruz. Neyse kafamda şu an <laughs> Backbeat Sense var. Onun mikrofonuyla ses kaydı alıyorum galiba. Muhtemelen öyle. Ya bunu ya da kameranın e, mikrofonundaki kaydı kullanacağım bilmiyorum artık. Untank 1288'i 3 kademeli bir şekilde yükseltip alçaltabiliyoruz. Kız, e, mandallar var işte. Birinci, ben birinci mandalla ikinci mandalı full açtım. Şu an mesafe böyle. Daha da uzağa kadar açabilirim. Ve çok daha uzak gözükürüm böyle. Gerçi benim kolumda neredeyse 2 metre olduğu için <laughs> hani aslında selfie çubuğuna falan da ihtiyaç yoktu. Her neyse e, metal bir gövdeyle donatılmış. 200 gram ağırlığında oldukça hafif. Hani bana hafif geliyor. En azından kas yaparız. Aynı zamanda bu selfie çubuğunun yanında bir tane de şey geliyor. Bluetooth bağlantı için kontrolcü geliyor. Şimdi bu kontrolcüyü normal Android cihazlarınızla uyumlu bir şekilde kullanabilirsiniz zoom in, zoom out, ee, zoom görevini üstleniyor, üstleniyor. Aynı zamanda da fotoğraf ya da video olanağını başlatabiliyoruz. Tepkime süresi bakımından oldukça hızlı. Hani benim hoşuma gitti. Ben sevdim. Tabi şöyle de bir şey var. Ee, iOS cihazlarda sıkıntı yaratabiliyor. Tam uyumlu bir şekilde çalışmıyor. Yani sadece fotoğraf çekme ya da video çekme olanağını kullanabiliyoruz. Valla ben çok sevdim. Çok amaçlı, çok kullanışlı bir e, selfie çubuğu. Hani zamanda monopod. Ya, piyasadaki rastladıklarıma nazaran en kapsamlı ek özelliğe sahip şeydi, e, çubuktu benim için. Diğerlerine baktığımda kiminin tepkime süresi 5 saniye. <laughs> Adam bir basıyor, 5 saniye sonra çekiyor falan. 30 lira vermiş. Ben bu arada 1288'e Untank 1288'e 50 TL para verdim. Ortalama 60 TL gibi bir fiyata temin edebilirsiniz. Standart selfie çubuklarında kullanılan başlığın aynısı bunda da var. İşte başlığı istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Aynı zamanda mandal var. Çevirebiliyoruz. Saçlarımız dökülmeye başlamış. Yaşlanmışız iyice. Şu anda bu arada bunun üzerinde kompakt bir makine var. Flash'li. Onunla kayıt yapıyorum. Neyse bu kadarlık yeter. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuşumdur. Bence piyasadaki e, en kullanışlı selfie çubuklarından bir tanesi. Malzeme kalitesi fena değil, e, yerinde. Fiyatına göre oldukça başarılı. Allah benim çok fazla işimi görecek gibi duruyor. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Paylaşmayı unutmayın.